Yo capo, di tutti capi, como Don Carlo o el mismísimo John Gotti, Lucky Luciano con el puro de galante, Don Vito Salvatore con los pies por delante. No se escribe el libro sobre los cobardes, pero dime valiente, ¿quién murió más tarde? Anten. Si no lo sé seguro lo pregunto y punto. Que le den por culo al mundo.